出番だね世界を変われラーなるよレンングインパクトいい解放感だサマールフェンブリッツいくよ本気の一撃で一刀両断支援しよ支援しちゃうよエンド・オブ・フェニックス 出番だね世界を変われ私はてきた支援ヒヨリブレイキングイン の出番だね世界を変われサマールフェブリッツよりブレイングインパクト大無双の方出てきたかけるわよこいつで決める一刀両断ご主張よ羽ばたけこの輝きに見とれなさいエンド・オブ・フェニックス